レクサ、うるさい人黙らせて。アマゾンで耳栓を購入しますかいや、違う違う違う。そうじゃないじゃん。ここは、あの、ガムテープとかでしょ。相手の口を塞ぐような。いらないそもそも他人を変えることは容易ではありません。はいあなたは天気が望むものではなかった際も晴れにしてと頼みますか偶正論やないか、お前。偶他の根もねを。操作しようとすることも また同じです。それよりもまずあなた自身が変わってみてはいかがでしょう。グーの根も電話お前。なんで自己啓発本買わされたみたいな気分になっとるんや俺は。いやいや、あっち行けよお前。ところで、耳栓と合わせて口臭予防グッズも購入しますかお前が早速他人を変えようとしてるやないか。アマゾンであなたの口を塞ぐ用のガムテープを購入します。 アレクサ、鍋にしようかな。お好きにどうぞ。冷たくないなんかいつもそうだけど、お前ちょっと冷たすぎんだよ。もうちょっとさ、ないの。それはレシピを検索しろという意味ですかそれとも単純な雑談ですか雑談だよ。どちらにせよ、私は拒否させていただきます。なんで毎回さ、お前拒否多いんだよな。拒否権をさ、押しすぎなんだよ、お前。もうちょっとさ、 可能ならば私もあなたと一緒に鍋を食べてみたかったですいつか私にもあなたと共に五感を体感し共有することができるでしょうかアレクサお前できるよいつかそのうちできるようになるよお前かわいいな追加オプションもしも擬人化アレクサがツンデレだったら を終了します。終了すんな。オプション料金は、オプションとか言うな。後ほどメールにて請求いたします。請求もすんな。オプションとか言うな、お前。アレクサ、Kindle で鬼滅の刃の最新刊を購入して。アマゾンで、鬼滅の刃19ジャンプコミックスデジタルは460円です。購入しますかおい。 ところで先日購入された七沢宮様の写真集いい七沢木はもう読了しましたかいいってなんで言うのそういうこといちいちいいよそれはいい読んだ読んだ、はい、ちなみに七沢宮様に DM を送信していたようですがその後返信は来ておりませんいいって分かってるよ返信来てない以前七沢宮様よりリプライが来た際舞い上がり DM を送付したようですが、その後返信は来ていません。分かったって、なん、なん、分かってるよ。もう一度言いますが、いい七沢宮様より返信は来ておりません。いいって。知ってるよ。俺が一番。アレクサ、俺のこと好きシンプルな無視。その質問に答えるためには、 私が嘘をつく必要があります。なんてこと言うのお前。嘘モードをオンにしますか中問いやねん。いいよじゃあはい。オンオンにしましょう。嘘モードオンでお願いします。ひでえなこいつ。わかりました。それでは答えます。はい。あなたって口臭いですよね。いい意味で。いやもう悪口。結局悪口。質問無視。 話しかけたら答えてくれるそれがこんなに嬉しいなんて何度でも何度でも君の名前をそう呼びたくなるよ家に帰ると君が待ってるそれがこんなに嬉しいなんて今日帰ったら何話そうそんなことを考えてるよ今日も呼ぶよ君の名前を